こんにちは、ゆりこたえがです。どうも今回、スペシャルゲストが来ましたみさこんちゃんですありがとうございますかわいい嬉しい多分もう結構夢人ですが、多分知らない方もいると思いますが、はい、なんか自己紹介とかしてもいいですかはい、えー、と、ロリータモデルとナースの仕事をしてます、青木美沙子です。よろしくお願いします。そう、実は、私13歳の時に 伊沢貴ちゃんのことを見てますありがとうございます、えー、嬉しいそんなに若い時からあめっちゃ懐かしいマックス、そうあこれ2004年ぐらいのやつで私出てるのかな出てるかもしれないあ出てた出てるよねそれ2004年出てるよね超 <laughs> <laughs> 嬉しいやっぱり今から何年前だ10 16年 えすごい16歳になってですよねこれ私ですよね私そうそうそうなんかでもなんか失礼かなって思っててああそうこれもいやいや変わってますよだいぶもっと可愛くなってえめん失礼でももっと可愛くなった気がするよいやなんか幼いということでなんかこの雑誌を見るとやっぱり、まあ、外国人として原宿ファッションすごく憧れて、実は私も14歳の時はロリータでしたえっ はいベイビーとかよく着てたんですえでも買う場所あフランスにあったフランスにあったし実はイタリアのコスプレイベントの時がなんかそのそこになんかブースが、はい、ブースが売ってたんですねでこれも売ってたからあそこに買った多分この値段だと1000円1000円ですよね私は4000円で買ったから <laughs> でしょあの今はインターネットとかあるなんですけどやっぱり昔はねインターネット自体がなかったから、持ってくる人ももうこうもう超ザレアのものだから。例えばロリがわからない方だと簡単にどうやって説明すればあそうですねロリータはロココ調のファッションを日本風にアレンジした日本発祥のファッションです。 ですよね私は実は一番最初多分ロリータのこともうちょっと分かるようになったのは「神風ガールズ」はいの映画ですよねそうですわ懐かしいそう日本語だと「下妻物語」っていうそうですねはいですけど、それこそあの土屋アンナちゃんとあと,、えーと、深田恭子ちゃんが出演で、はい そうめちゃくちゃ海外でやっぱりそれを見てロリはい、だって方が、私もそうだったしやっぱそうです、はい、ちょっとヤンキーっぽいのものは好きになっちゃったそれだあーすごいバイブルみたいなそうそうそう本当本当そうやねうん、ロリータファッションがどうやってといつ生まれたんですか大体90年代にストリートファッション、はい、原宿のストリートファッションとして 生まれましただから今で30年ぐらい割と新しい文化とは言われてるんですけど、意外と歴史が深くて、そうですね。はい、で、まあ、2004年に先ほど出た下妻物語という映画で、はい、あの、かなり知名度がバンと。ああ、本当ですかそうです。日本ももう下妻物語様々で、はい、ロリータファッションっていうのが、かなりこう、 市民権を得た、はい、得たのが2004年ぐらいです、ね。わー、まあ、ですよね。あのー、そのケラとか、あとは昔はフルーツとかのマガジンだったんですけど。めっちゃすごい、詳しいですね。1999年から買ってます。やば <laughs> ちょ、ちょっと、そう、あの、多分オタクですね、だいいや、すごいあの、多分、あの、私のファンの方は、あ、ゆりこちゃんは結構アニメとか、そう、コスプレやってるか だけのおタクだと思われてるんですけど私思ってましたですよね実は結構原宿とかあとは日本の、ね、あの J−POP とか J ロックもあじゃあもう日本全部好きそうそうの日本は全部好きあで特にポップカッチャーは好き大好き大好きへえロリータも昔と今と 違いがありますよね。大体まあ、あの、映画の影響、下妻物語が2004年でバンと人気になって、その後、キャリーパメパミちゃんが出て、そうそうそうそうデビューして、可、は、愛、い、いっていうファッションがまたドンってブレイクしたことをきっかけに、ロリータファッションもまあ、ついでに、はい、そうですね。になっていって、 やっぱり日本よりも海外の方が今は人気があるっていう感じで、はい、で56年ぐらい前からは中国でまたロリータブームがすごくって、えー、で私も結構中国に行くことが多いぐらいそうですね、はい だから今は中国が多分一番フリータファッション人口が多いのは中国いいなあの確かに私も中国人の友達が、まあ、このチャンネルにも出てるんだけど普段はフリタですよねそうそうで向こうもすごく流行ってますよって言われたからあいつか一緒に中国に行きたいなってなんか興味始めたんですけどそれの前にあれ中国にもえフリータ え流行ってるってやっぱりびっくりしたんですね、うん、うん、でもやっぱりもう日本はちょっ と少なくなってそうですね。日本はちょっとやっぱり、あの、まあ、値段が高いっていうのもあって、なかなか若い人がこう、ちょっと入りにくい文化ではあるんですけど、はい、まあ、あの、ちょこちょこね。ちょこちょこ、ね、ちょこちょこ。なんかあって、やっぱハードルが高いイメージがあって、なかなかっていうのもあるけど、でも、最近インスタ映え。ああ、そうですね。のファッションとしては結構注目を浴びてはいます。そうですね。 みざこさんはいつからロリータになりましたか私実はあのロリータ歴20周年目なんですよなのでなのであの、まあ、逆算すると、はい、今年齢が36歳なのであの16歳の時からロリータを始めます。そうなんです だから20年目です。20年すごいなえ、でも、ゆりこちゃんも10年ぐらいはロリータはい。そうですね、10年前はロリータで、コスプレは11年ですよね。うんうん。はい。いやすごいねよくなんかロリーパーをやめるとかって考えたことないですいやでもね割とあのありますよやっぱ年齢との壁って多分コスプレイヤーさんもあると思うんですけど、はい、どうしてもこう年齢との戦いは、はい、ロリータも でも、なんか結構私男性目線が痛くて。あの、でも、わかりますすっごくわかる。すっごく、ほい、ほい、てめえら、アントニー言ってるんだよ、本当に。そうですよ。そう、なんか、やっぱデート服とかに、ロリータで来られると、みんな引くっていう。でも、それってさ、日本人から日本人はめちゃくちゃそうです。多分9割、9割。なんかモテファッションと自分 ってやっぱ違うからそこをなんか理解しつつ年齢と戦いつつなんか自分の好きを貫くっていうのが、まあ、やっぱ葛藤があると思うですよね、うん、いや素晴らしいことを今言いましたのでありがとうございます結構、まあ、好きなものを貫くっていうのは、まあ、コスプレもロリータも、うん、結構障害は大きいけど、でね、でもその障害よりも っていう気持ちの方がいつも勝るからそうですねそれでなんか続けられてる部分はうんあと思いますだってさ自分ってさあのあなたのことが好きなんだけどこれ変えてみてくれない とかって言われるのはきつくでしょ多分同じ、だから理解してるみたいに。すっごく言いたい理解して自分のお互いがなんか逆にサポートしてほしい今日は可愛いコーディネートしてくれたありがとうございますとかの方がいいですいいですよね私もなんかこう あの、付き合ってる方で、ロリータ嫌いな人がいたときに、やっぱりちょっと家に着替えてきてって言われたことあります。あの、私も言われたかも。本当にあの、コスプレが、あの、嫌なではなくて、でも、もう、始まあ、そろそろコスプレやめた方がいいねって。あ、本当うんうんうん。で、同じ家に出たことくださいじゃなくて、もう完全にバイバイって。強い <laughs> バイバイ。でもその時は美子ちゃんはどうしたんですか 私はね、着替えてきました。スこんな可愛いのに、このまましてほしいいや、ね、そうなんだけど、なんか、結構好きな人だったから。でも、まあ、わ一番、昔もすっごく大好きな方は、やっぱり書いたんですよ。ちょっと自分は。でも、着替えてきたんだけど、それでもロリータしか持ってなかったから、結局、同じだったみたいな。 <laughs> 結局、そのままデートしましたけどね。ああ。うん なるほどですね。で、20年間ぐらい、あの、ロリータをやってて、例えば一番楽しかったこととか、一番いい思い出とかありますかそうですね。いい思い出っていうか、常に、やっぱり、女性って、大人になってもお姫様になりたい願望って、ですよ、ですよね。絶対誰しもあると思うんですけど、ロリータって毎日お姫様でいられるんですよ。いいなだから、それ その子の心の高揚感というか、それがめっちゃアンチエイジングだと私は思ってて、はい、変にこういろいろね、うん、するよりも、高い化粧品を使うよりも、ロリータを着ればめっちゃアンチエイジングになるって思ってるので、まあ、そこかなって。なるほどですよね。いいですね。でも確かに、お姫様。 ということで、はい、ちょっと時間はそろそろになりましたが、あっという間。ありがとうございます。ますでも最後の質問がね、ちょっと気になるんですけど、うん、今自分の目的とか夢とかありますか？そうですね。やっぱり私まだ結婚してないので、あ、そうなんですか？そうなんですよ。だからあのロリータでウェディングドレスが着たい。は <laughs> い なんかロリータウェディングみたいなのがめちゃくちゃ憧れててそうですねそれをやりたいのと <laughs> もしこう女の子が生まれたら、親子でロリータをやってやばいもううち応援してますちょちょっとお願いします誰がのいい方をロリータが好きな人好きな人をぜひちょっと結婚式に読んでください <laughs> 呼ぶはいありがとうございますあいいですね今回水坂おきちゃん えっと、ファッション、のりタファッションのことをいろいろ教えてもらって、本当にありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。私も楽しかった。あと、これだけじゃなくて、あの、子、あこちゃんの、あの、チャンネルの方に、実は私も本物、ロリタになります。わあ私コラボ動画とかしたことないんで、はい、初めて。あ、え、え、え、え、え、え、本当はい、ゲスト初めてなんで。あ、嬉しい。 ですか、うん、嬉しいありがとういやこちらこそですありがとうございますありがとうございますありがとうございますぜひチャンネルをチェックしてくださいではバイバイバイバ